ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಲ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏಂಜಲ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ so like using auto artificial intelligence ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಬೈ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಕಮ್ ನೀವು ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ so you will earn profits ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಟ್ರೇಡಿಂಗು ಹೆಜ್ಜಿಂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಗಂಟಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಹ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ so trading is daily weekly and monthly so ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೈಲಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಕ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂತ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಮತ್ತು ಬೋನಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇನ್ ಏನು ಏಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ dos of stock market investing ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ don't start with big amount ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷನೂ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ okay so get started early ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು so research before investing so stock market ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎವರೇಜ್ ಔಟ್ ಅಂತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಡೈವರ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ invest for long term at least two to three year down the line minimum investment stock ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ hold the winners cut the losers ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಪೇಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ don't take investing as a gambling ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಥರ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ದುಡಿಬೋದು ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದರೆ it is not the place ಆಮೇಲೆ don't invest blindly on free tips and recommendation ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಕರೋಡಪತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಹರ್ಡ್ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇವನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಸಿ ಎನ್ ಬಿ ಸಿ ಆಗಲಿ ಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸಹ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು okay don't take unnecessary risk don't make emotional decisions in stock market okay so tools needed for trade ಮಾಮೂಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪೇಯ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ thousand five hundred rupees per month minimum you have to pay ಅದು ಫ್ರೀ ವರ್ಷನ್ ಇದೆ ಫ್ರೀಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲರ್ಟ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ thousand five hundred rupees per month ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ವ್ಯೂಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಇದೆ ಅದು seven hundred rupees per month charge ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟಿಂಗು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ demat account with free A P I ಎಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟು ನೀವು ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಎ ಪಿ ಐ ಇರಬೇಕು so A P I confirmation ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸ ಅಕೌಂಟು ಎಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ ತನಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಮತ್ತು ಐದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೇಡರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲಿತ ಮೇಲೂ ನೀವು ಎಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ what is algo trading okay algo trading ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ no need to spend on software okay so no emotions attached rule based trading rule follow ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಟೈಮನ್ನು ಎರಡೂ ವೇಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಉಳಿಸುತ್ತೆ it generates extra and regular income for your family just you need to login in the morning and out in the evening ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು return from algo trading. Return for some of the most most popular algorithm setups are 30 to 35% per annum ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಎಂಜಲ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಪನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂರು ಸೆಟಪ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಿಚ್ಗೆ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈಗ ಹದಿನೇಳು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ just one Bajaj finance stock two thousand ನೈನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಚರ್ ಮೋಟರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಫ್ ಸಹ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರುತಿ ನೀವು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಅದು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ fifteen times money has grown ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ಅಪೋಸಿಟು ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದು stock market which give negative returns like Yes Bank ಆಗಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪವರ್ ಆಗಲಿ ಸುಜ್ಲಾನ್ ಆಗಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಜನರ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಗೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು every day you can make money from the stock market so without studying all the market without using any indicators become an in trader thank you ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಜಿಸ್ಟ್ ವಿಜಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ one to one live demo ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಗೋರ್ದಿಮ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ for the safer bet seventy five thousand rupees ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಅಲ್ಗೂ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ almost two hundred percent return ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಲೆವೆನ್ ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೂಫ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗೌಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು weekly at least two to three thousand rupees you can make money okay thank you hope you like the video please share and subscribe thank you very much